Essen in der Stadt, alles von Albert Lüningen und Abbe. Kurz nach dem Abheben die Schwinzvorwerk sind übrigens 22 Meter das Vorwerk vom Kloster Doss, noch nur im treuen Abendrot. In windrichting heel aan, ze wolden op Kopenhagen wind voorleggen, niet voorleggen, de winterstand dringen. Er braucht de Power von diesen vier Turbinen nur gerade im Start zum Beschleunigen. Sobald er nachher nou, auf Flughöhe ist, kann eh, er reduzieren, damit es von der anderen nicht schnell wird. Das Modell haben wir äh, selber konstruiert nach Unterlagen der Originalpläne von Airbus Industrie. Äh, es ist gebaut aus Singapur. Auch da haben wir äh, Menge Jahre Erfahrung aufgebaut, wie man so ein Modell macht. Und Sie können sich vorstellen, es gibt doch einige Knacknüsse. Das Flugzeug von 70 Kilo. Äh, äh, bauen. Das ist eben so, dass man so ein Modell nicht mehr einfach kann bauen und dann kann man fliegen. Es gibt Gewichtslimiten. Ne? In Deutschland sind das 25 Kilo, bei uns in der Schweiz 30 Kilo. Und jetzt in so einem Fall hat das Modell müssen abgenommen werden, im deutschen Luftstand, respektive von einem Prüfer da im Flügel mit 120 Kilo Sandsäck belastet wurde, um Festigkeit nachzuweisen. Er hat müssen Schema einreichen, wie die ganze Steuerung ist, die Hydraulik ist. Er hat müssen Abnahmeflüge machen. Er muss eine spezielle Versicherung haben, wie das Flugzeug auch. Es wäre mal etwas wirklich passieren. Und erst mit diesen ganzen Zulassungsprozedere äh, kann er das Flugzeug steuern. Und ich sage bewusst Flugzeug, weil das ist vom Gesetz her eben nicht mehr ein Modell, sondern es ist ein unbewandtes Luftfahrzeug. Wunderschönes Bild, tiefer Vorbeiflug. Schau jetzt, Laura, schau jetzt. 380. und auch realistisch vorfliegt. Wie gesagt, darum tut er da sehr stark drosseln jetzt. Äh, sonst wäre das Modell Stau für Größe. Äh, auch da hat sich der Peter natürlich perfektioniert im Laufe der Jahre, dass die Airliner sehr äh, naturgetreu wirken. natürlich ein wunderschönes Flugbild und so auf Distanz fast nicht mehr zu unterscheiden vom Original. Das ist ja ein bisschen berühmt worden, ist die Schlagzeile von der Airbus A380 ist 2005 das erste Mal geflogen und hat vor einem äh, ungefähr Jahr oder ein bisschen früher äh, in Linienflugdienst gegangen. Oktober findet der erste planmäßige Linienflug statt, also mit dem Plan anderthalb Jahren Verspätung. Die Singapore Airline ist die erste Fluggesellschaft, die das Flugzeug im Liniendienst einsetzt. Da hat das Fahrwerk ausgefahren. Seht das? Der kontrolliert das nochmal. Das Modell ist natürlich wie so original auch ausgerüstet mit äh, möglichen Klappen am Flügel, mit Landeklappen, in verschiedenen Segmenten, mit Vorflügel, wo das Profil so wölbt. Das ist etwas, was man sehr selten sieht in einem Modell, dass das auch nachgebildet ist. Wie gesagt, Also, eh, als lang bevor ervoor, zodat ik in de hal eh, drie mensen opneem. das liep dat het Peter wissel, dat voor zijn viele airshows in Europa. Eh, Im Mittleren Osten ist er schon gewesen, Dubai met dem Modell. Immer eine Sensation, das zu sehen. Auch wir uns natürlich da den Plan zusammen haben, um großzügigen und schönen, ruhigen zu machen. Jetzt gehört man wieder reduzieren. Und das man wunderschön aufsetzt. Ein riesen Applaus an Peter Michel und seinen Flughafen Michael Breuer für die super Vorführung. Maar daar moet zeggen, de bremsen die de groot dat moet nou. eh, snel tot stoppen brengen. Während zit de eerste piloot dus op voorop nog het, je begint met microfoon in kool en in de eerste piloot op vuren. Wil de veel